अरे लोगो छ नि है के को आफ्नो बिजनेसको आफ्नो के अरे पर्सनल ब्रान्डको छ भिजिटिङ कार्ड छ भिजिटिङ कार्ड छ हाम्रो खिम सरको चाहिँ छैन है अब अनि जस्तो उयो आफ्नै वेबसाइट पनि हामी बनाउन सक्छौँ होइन जस्तो मेरो करण चरण डट कम बनाउनु पऱ्यो यताउता भनेदेखि एकदम एकदम बनाउन सक्नु त्यसको चाहिँ लोगो सोगो बनाउन बाँकी छ एकदम बनाउन सक्नु तपाईँको लोगो बनाएछ भने त्यो त्यहाँबाट नि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ नि <clears throat> तर यसमा अब मेरो च्याप्टरमा चाहिँ मैले वेबसाइटको चाहिँ सिकाउँदिनँ होइन मेरो च्याप्टरमा चाहिँ सिकाउँदिनँ तर हामीले मल्टिभर्सिटीबाट सिक्न सकिन्छ जस्तो के अरे लाइफ लाइन कोचले नै अनि लाइफ लाइन कोचले तपाईँ तपाईँ तपाईँहरूलाई गाइड गरिहाल्नुहुन्छ है सो लाइफ लाइन कोचको बारेमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न लाइफलाइन कोच भनेको त्यही लगइन गरेपछि हुने हो होइन हाम्रो मल्टिभर्सिटी सिस्टमको कसरी जान्छ भन्ने कुरा खिमसरले त खिमसर त क्लियर हुनुहुन्छ नि जस्तो के छ भन्दाखेरि करण सर हामी एकदम के क्लियर हुनुपर्छ भने यहाँबाट जाउँ यहाँबाट गएर चाहिँ हामी कुन च्याप्टरमा जाउँ भने आजको च्याप्टरलाई अलिकति त्यहाँ पनि क्लियर पार्ने त्यो विषयमा छन चाहिँ छ अझै थोरै म क्लियर पारिदिइहाल्छु अनि आजको च्याप्टरतर्फ जाउँ होइन सन्तोष सरले अघि दिउँसो क्यानभाको विषयमा के अरे मागिराख्नु भएको थियो सपोर्ट अब उहाँ खै बत्ती गयो के भयो रामरी सर चाहिँ हिजो नै उहाँ म काठमाडौँ जानु छ सकेसम्म एटेन्ड गर्छु भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि करण सर अब यो मान्छे भनेको जो पनि हुन <laughs> रेकर्डेड हेर्नु भयो होला नि तपाईँले त्यो चाहिँ हो के अरे हजुरले रेकर्डेड रिपिट गर्न हाम्रो डेस्टिनी भनेको के हो भन्दाखेरि हामी एकदम क्लियर छौँ है अझै पनि हामी क्लियर छैनौँ भने यो त क्लियर हुनैपर्छ हाम्रो डेस्टिनी भनेको एउटा चाहिँ हाई टिकट क्लोजर अथवा चाहिँ इन्टरनेट मार्केटर बन्ने नै हो अब यो बनिरहेको ए ए यहाँबाट जान्छु अनि त्यस पछाडि आज मुख्य गरेर हाम्रो चाहिँ सेसन चाहिँ के को छ भन्दाखेरि डिजाइनिङ र यो ग्राफिक्ससँग रिलेटेड चाहिँ आजको सेसन चाहिँ हामी गर्छौँ किन त्यो गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले युट्युब युट्युब खोल्न सिकेका छौँ करण सरको त अब युट्युबको सबै प्रायः बनाएर राख्नुभएको छ अब त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ मोडिफाई गर्न मात्र हो करण सरको हाम्रो के अरे चाहिँ स्पेसियल्ली के अरे रोज सर हाम्रो के अरे यता सन्तोष सर अनि रामरी सरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ अनि हाम्रो नवराज सरले पनि बनाइसक्नु छ जस्तो एउटा मल्टिभर्सिटी भनेर त कोही मान्छे भनौँ न करण करण सरसँग चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ अब यहाँ छ करण सरबाट चाहिँ कोही मान्छे इन्टर भयो भने उसको डेस्टिनी भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेट मार्केटर बन्नु नै हो अब त्यहाँ गइराख्दाखेरि चाहिँ दुईवटा स्टेप हुन्छ करण सर होइन एउटा भनेको चाहिँ रे ओ रेकर्डेड ओ के अरे रेकर्डेड वाला भयो है रेकर्डेड वाला स्टेप बाई स्टेप वालाबाट जान्छ हो अर्को भनेको चाहिँ लाइफ लाइन कोचिङ भन्छ क्या है लाइफ लाइन कोचिङ भनेको चाहिँ लाइफ लाइन कोचिङ लिएर जान्छ अब लाइफ लाइन कोचिङ लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो अहिले म म तपाईँहरूको चाहिँ के छु लाइफ लाइन कोच छु एफिलिएट मार्केटिङको अब मैले अरू वेबसाइट त बनाएर सिकाउन सक्दिनँ नि त जस्तो अब तपाईँहरूलाई ओ के अरे तपाईँहरूलाई ओ के अरे भनौँ न नर्मल्ली सिकाउँला त्यो ब्लग साइड यता त्यो दुई चारवटा पेज बनाउन सकिन्छ हर कोहीले ओ के अरे बनाउन सक्छ तर तपाईँहरूलाई प्रो एउटा चाहिँ वेबसाइटबाटै पैसा कमाउने गरी त म लान सक्दिनँ नि त तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो नि सो भोलि त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हामी के अरे तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि life line coaching life line coach लिने के बुझ्नुभयो करण सरले करण सरले बुझ्नुभयो यो कुरा हजुर good evening Navraj sir lifeline coach भनेको चाहिँ त्यस्तो अब लाइफलाइन लाइफलाइन कोच भनेको अब जस्तो मल्टिभर्सिटीको सबै अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्रिमियम सिल्भर अब अथवा गोल्डमा चाहिँ बिसवटा हो के अरे तिसवटा चालिसवटा च्याप्टर हो के अरे सब्जेक्टमा चाहिँ ट्रेनिङ रे हो के अरे रेकर्डेड पायो भन्दैमा चालिसैजना त उसले चालिसैजनाले त उसलाई त यसरी डेली त कोचिङ गर्न सक्दैन नि त सक्छ त सक्दैन के करण सर बुझिराख्नु भएको छ त्यो अफोर्ड गर्न पनि सक्दैन मल्टिभर्सिटीले र अर्को कुरा भनेको तिस चालिसजना एउटा मान्छेको लागि कोच किन भन्ने होइन सो लाइफलाइन कोचिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हो प्रिमियम हाम्रो जस्तो प्रिमियमबाट जानेलाई तपाईँको चाहिँ एकजना हुन्छ लाइफलाइन कोचिङ है प्रिमियम कसैले जस्तो करण सरबाट चाहिँ प्रिमियम गर्छ भने वान लाइफ लाइन कोचिङ हुन्छ रेकर्डेड चाहिँ तपाईँको सबै पाउँछ यो क्लियर हुनुपर्छ राम्रो सन्तोष सरले आउनु क्लियर हुनुहुन्छ अब करण सर यसरी गुड इभिनिङ सन्तोष यो गुड इभिनिङ सन्तोष सर हजुर तपाईँले दिउँसो सोधिराख्नुहोस् त्यो कुरा म अहिले यो हजुरलाई क्लियर पारिदिइहाल्छु क्लियर हो के अरे प्रिमियममा एकजना लाइफ लाइन कोच पाउने हो अनि त्यस पछाडि सिल्भरमा उसले चाहिँ दुईजना लाइफ लाइफ लाइन कोचिङ पाउने हो गोल्डमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हो के अरे तिनजना लाइफ लाइन कोच पाउने हो र तपाईँको चाहिँ डायमन्डमा भनेको चाहिँ उसले चाहिँ चारजना लाइफ लाइन कोच पाउने हो अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हो प्रिमियम गर्दाखेरि एकजना उसले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा गएर प्रिमियम भर्जनभित्र परेको सबै कोर्स अफ कन्टेन्ट चाहिँ उसले के गर्छ वाच गर्छ किनभने त्यहाँ त प्रिमियम भर्जनमा त उसको त दस पन्ध्रवटा कोर्स एक्सेस ट्रेनिङ एक्सेस हुन्छ नि त करण सर अब दस पन्ध्रवटामा उसले ऊ के अरे चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ भन्छ क्या उसलाई चाहिँ पर्सनल्ली ऊ के अरे जबसम्म ऊ सक्सेस हुन्न त्यति बेलासम्म चाहिँ गाइड गर्ने चाहिँ एकजना मात्र कोच पाउँछ क्या बाँकी अन्य सब्जेक्टमा अब आफै रिसर्च गरेर गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ एक्स्ट्रा आफैले मेहनत गर्नु पऱ्यो क्या बुझ्नुभयो नि अब मानौ अब उसलाई चाहिँ ऊ के अरे त्यहाँ मध्येको उसले अब जस्तो अफिलेट मार्केटिङको मन पऱ्यो भने साइमन राईलाई पिक गर्छ अब ऊ के अरे ब्लक चेनको मन पऱ्यो भने अर्को हो के अरे मल्टिभर्सिटीको इन्स्ट्रक्टरलाई पिक गर्छ अब ऊ के अरे त्यहाँ मध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ मन पऱ्यो भने हाम्रो ऊ के अरे नवराज सरलाई पिक गर्छ अब त्यहाँमध्ये के अरे चाहिँ हाम्रो के अरे करण सरले के सम्बन्धी ट्रेनिङ ल्याएको छु भन्नुभएको छ होइन त्यो मन पऱ्यो भने अब तपाईँको चाहिँ करण सरलाई पिक गर्छ क्या त्यो त्यो व्यक्तिले चाहिँ as a life line coach चाहिँ बुझ्नुभयो करण सर हजुर उसले आफैले चुज गरेर चाहिँ लाइफ लाइन कोच चाहिँ पिक गर्छ होइन अब त्यसो गर्दाखेरि जस्तो सिल्भरमा चाहिँ उसले दुईजना पायो भनिसके पछाडि प्रिमियममै उसले दुईटा टपिकमा बुझेको छैन भने दुईवटा लाइफ लाइन कोच चाहिँ पाएन पाएन पाएन ऊ के अरे रेकर्डेडमा उसले अलमोस्ट सबै कुराहरू बुझ्न चाहिँ बुझेकै हुन्छ तर ऊ के अरे के हो मात्र भन्दाखेरि लाइफ लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो सानो कुनै टुल्समा अल्झिराखेको हुन्छ क्या कुनै मान्छेहरू हो त्यति त्यति बेला चाहिँ लाइफ लाइन चाहिने हो नि त करण सर जस्तो मैले जो एउटा कोच पाउँछु नि लाइफ लाइनको त्यो कोचले चाहिँ मलाई जुनसुकै टपिकमा पनि क्लियर गरिदिन सक्छ त यस एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली तपाईँले के अरे जस्तो अहिले जुन मैले वेबसाइटको कुरा उठाएँ नि त्यो वेबसाइटको कुरा पनि त्यो लाइफ लाइन कोचले दिनु सबै कुरा एउटै एक्ज्याक्टली हो तपाईँले अब के अरे अर्को लाइफ लाइन अब चाहनुहुन्छ भने अब सेकेन्ड लेभलमा जानु पऱ्यो मल्टिभर्सिटीको पार्टनरसिपमा अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई वेबसाइटको हर कुरा तपाईँलाई सिकाउँछ क्या बेसिक टु एडभान्स बुझ्नुभयो नि सबै कुरा ए टु जेड क्लियर हुन्छ करण सर हजुर हजुर अब त्यसो जस्तो अब सिल्भरमा आयो भने जस्तो अब उसले अब अब मानव उसले चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ लाइफ लाइन कोच पिक गर्यो अब त्यो डिजिटल मार्केटिङको लाइफ लाइफलाइन कोचले उसले उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी ट्रेनिङ यसरी एभ्री डे दिएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याटको थ्रुबाट गरेर हुन्छ कि रेकर्ड गरेर हुन्छ कि उसले चाहिँ कोच गर्दै जान्छ त्यो चाहिँ लाइफ लाइन भनेको लङ टर्म क्या एउटा गुरु बनाउँछ नि तपाईँको गुरु चेला बनाउने सिस्टम कल्चर छ कि छैन त्यही नै हो लाइफ लाइन कोच भनेको चाहिँ एउटा गुरु चेला बनाउने एउटा ला जस्तो अब उसलाई मानौ स्टक मार्केट सम्बन्धी चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने स्टक मार्केटको चाहिँ अब लाइफलाइन कोच बनाउने होइन एकजना हाम्रो के अरे मल्टिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ स्टक मार्केटको ट्रेनिङ दिने अब तपाईँको चाहिँ उहाँ उहाँले चाहिँ कुन कम्पनी किन्ने कुन कम्पनी बेच्ने अथवा कुन कम्पनी लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने कुन कम्पनी सर्ट टर्म राख्ने सबै कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ गाइड गर्नुहुन्छ लाइफलाइन कोच चाहिँ त्यो हो स्टक oh, मार्केटिङको विषयमा हजुर अब स्टक मार्केट भयो अरू अरू थुप्रै छन् त हाम्रो मल्टिभर्सिटीमा त अरू पनि फ्रिल्यान्सिङको कुराहरू भयो होइन अब हामी आफैले पनि त ऊ के अरे चाहिँ अब भोलि अब जस्तो ऊ के अरे चाहिँ कोही इन्जिनियरिङ के भन्छ अरे यो ड्राफ्ट पर्सनमा जान चाह्यो भने त मैले चाहिँ ड्राफ्ट पर्सन सिकाएर त म त हुँदैन मेरो त जेरो लेभल हाम्रो सन्तोष सरलाई लाइफ लाइन कोच मान्छ क्या अब गुरु अथवा के अब रेस्पेक्ट गरेर एउटा चाहिँ अब सन्तोष सरले के गर्नुहुन्छ त एभ्री टाइम उहाँलाई हो के अरे जुन कुनै पनि अब प्रब्लम आयो भने वाट्सएपको थ्रुबाट अथवा अडियोको थ्रुबाट भिडियोको थ्रुबाट सपोर्ट गर्नुहुन्छ that is call life line coaching बुझ्नुभयो हाम्रो चाहिँ सिस्टम चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा त्यसरी जान्छ यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ है त तपाईँ हामी कुनै पनि एक एउटा व्यक्ति नवराज सरको थ्रुबाट आयो अथवा खिम सरको थ्रुबाट आयो अथवा चाहिँ के अरे सन्तोष सरको थ्रुबाट आयो उनले सबै ट्रेनिङ त पाउँछ नि उसले ऊ के अरे आफ्नो के अरे डिफ्रेन्ट च्याप्टरको डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा पाउँछ नि तर उसले चाहिँ अब के अरे दसवटै नै लाइफ लाइन कोचिङ लिन्छु भनेर त त्यो त पोसिबल हुँदैन उसले रेकर्डेड चाहिँ पाउँछ होइन जस्तो के अरे चालिसवटै आएछ भने दुई सय अब भोलि पर्सि त दुई सय तिन सय हजार नै हुँदै जान्छ हाम्रो मल्टिभर्सिटीमा होइन यसरी हो के अरे कम्युनिटी बढ्दै गएपछि उसले हजारवटै हो के अरे रेकर्डेड सबै पाउँछ तर लाइफ लाइन कोच भनेको चाहिँ लिमिट पाउँछ र त्यसरी जान्छ है त करण सर अब क्लियर हुनुहुन्छ सन्तोष सर नवराज सर पनि क्लियर हुनुहुन्छ होला खिम सर पनि क्लियर हुनुहुन्छ होला आजको टपिक्सतर्फ अब उसो भए चाहिँ आज चाहिँ हामी लागौँ है त आजको टपिक्स त हाम्रो के अरे चाहिँ नवराज सरले सिकाउनु भयो नि हुन्थ्यो मै सिकाइदिउँ है <laughs> आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली तपाईँको चाहिँ डिजाइनिङसँग रिलेट छ अनि यो अब ग्राफिक डिजाइनको अब बेसिक हामीले चाहिँ बेसिक कुराहरू सिक्छौँ तपाईँको चाहिँ यो ग्राफिक डिजाइनमा हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र हामी सिक्छौँ है तपाईँको चाहिँ ग्राफिक डिजाइन ग्राफिक डिजाइनको चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक कुरा सिक्छौँ अब यो ग्राफिक डिजाइनमा तपाईँको एउटा भनेको चाहिँ बेसिक कोर्स हुन्छ होइन मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने भनेको बेसिक कुरा हो होइन अनि त्यस बेसिकले नै हाम्रो काम चल्छ हाम्रो बिजनेस अपरेट हुन्छ अर्को तपाईँको चाहिँ इन्टरमिडिएट भन्ने हुन्छ होइन इन्टर इन्टरमिडिएट भन्ने हुन्छ क्लास हुन्छ यो भनेको लगभग छ महिना वरिपरिको कतिको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सिक्स मन्थ वरिपरिको अर्को भनेको चाहिँ एडभान्स एडभान्स एडभान्स सेक्सनको हुन्छ यो भनेको चाहिँ अब हो के अरे टुवेल्भ मन्थदेखि तपाईँको चाहिँ टुवेल्भ मन्थदेखि तपाईँको चाहिँ थ्री आई थिङ्क हो के अरे चाहिँ टुवेल्भ मन्थ प्लसको चाहिँ यो चाहिँ क्लास हुन्छ है ग्राफिक डिजाइन स्पेसियली तिन किसिमको हो के अरे चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ अब के अरे पछाडि तपाईँहरूलाई ग्राफिक डिजाइनतिरै अब इन्ट्रेस्ट राख्दै गयो भने फेरि त्यता पनि लाइफ लाइन कोच लिएर नै जाने हो तर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँहरूले आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो डिजिटल मार्केटिङमा एफिलिएटमा सोसल मिडिया पोस्टिङमा चाहिनेसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई बनाएर छोडिदिन्छु है त तपाईँहरूले त्यति चाहिँ म बनाएर छोडिदिन्छु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी तपाईँले एउटा फिल्डबाट कमाउने बनाइन् होइन अनि अरू फिल्डबाट कमाउनु थालेछ म मजा आउँदै जान्छ म त एफिलिएट एफिलिएटबाट तपाईँहरू एचटिसीबाट कमाउने म बनाउने हो तपाईँहरूलाई मेरो के अरे मेरो चाहिँ अब मैले सिकेको जानेको भनेको एसटिसी एफिलिएट हो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने सिकाउने कमाउने बनाउने भने एसटिसीबाट अनि अपग्रेड तपाईँहरूले अपग्रेड गर्दै जानुहोस् पैसा फेरि कमाउनु हुन्छ भने तपाईँहरू तपाईँहरूले चाहिँ यदि मैले तपाईँहरूलाई जे हो चाहिँ सिकाउँछु त्यो कुरालाई तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पैसा नसोचेको पैसा कमाउनुहुन्छ अनि पैसा कमाएर चाहिँ फेरि राम्रोसँग राख्नु होला नि ल कमाएपछि त राख्ने हो नि राम्रोसँग इन्भेस्ट गर्नु होइन इन्भेस्टिङको पछाडि हामी च्याप्टर सिकाउला सो यो यो के छ भन्दाखेरि ग्राफिक डिजाइनको बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी अब छ महिना सिकेर अब एक वर्ष सिकेर अब के अरे चाहिँ तपाईँको त्यतातिर गयो भने अब फेरि धेरै कुरा भयो होइन तपाईँको अफिलिएट अफिलिएट मार्केटरलाई तपाईँको चाहिँ सबै कुरा थोरै थोरै चाहिन्छ क्या अफिलिएट मार्केटरलाई चाहिँ थोरै एडिटिङ पनि चाहिन्छ थोरै डिजाइनिङ पनि चाहिन्छ थोरै कन्टेन्ट राइटिङ पनि चाहिन्छ तपाईँको चाहिँ थोरै हो के अरे चाहिँ मार्केटिङ स्किल्स पनि चाहिन्छ यो कस्तो इन्डस्ट्री हो भने सबै कुरा चाहिँ थोरै थोरै चाहिने एउटा हो के अरे हो के क्षेत्र हो क्या अनि त्यही भएर नि के लाग्छ भने अफिलिएट मार्केटिङ सिक्नु नै चाहिँ तपाईँको एउटा बिजनेसमा धेरै धेरै कुरा प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या है व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले अब तपाईँहरूले क्यान क्यानभा अब थुप्रै थुप्रै साइडबाट हामीले चाहिँ क्यानभाहरू डिजाइन एकै भन्छ अरे के अरे ग्राफिक डिजाइन गर्छौँ होइन तपाईँको अब इलुस्ट्रेटरहरूदेखि लिएर के के के के छ होइन तपाईँको चाहिँ मार्केटमा थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयरहरू होइन डिजाइन इलुस्ट्रेटर यो dot dot dot dot dot dot थुप्रै च्याप्टरहरू छ तर यो यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दैन हामी चाहिँ बेसिक के गर्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ यति सजिलो बनाइदिएको छ हामीलाई त्यो एआईले गर्दाखेरि होइन तपाईँको चाहिँ सिएमबिए डट कम क्यानभा डट कम हामी सिक्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के सिक्छौँ क्यानभा डट कम सिक्छौँ है क्यानभा डट कम सिक्छौँ अर्को चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो लिङ्क हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को साइट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो post poster wall dot com भन्ने छ अझ यो मलाई चाहिँ गजब लाग्छ क्यान क्यानभामा अझ हो के अरे चाहिँ दुई किसिमको सिस्टम छ त्योभन्दा अझ यो हो के अरे अझ हजुर यो अझ एडभान्स लेभलको छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटाको विषयमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउँछु है त सो एउटा क्यानभाको सिकाउँछु अनि बाँकी त हजुरहरू आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला अघि सन्तोष सरले पनि के पो भनिराख्नु भएको थियो हो के अरे दिउँसो सन्तोष सर हजुरको के जिज्ञासा थियो सन्तोष सर त्यो चाहिँ हजुरले क्यापिटल लेटर त्यही भित्रको टेक्स्ट युज गर्नु भएकोले गर्दा देखाउँछु जस्तो सिएनभिए डट कम तपाईँहरूले टाइप गर्नुभयो भने यो लिङ्क म दुइटै तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु ग्रुपमै पठाइदिन्छु यो दुईवटा नै लिङ्क क्यानभा डट कम र तपाईँको चाहिँ माई के अरे पोस्टर पोस्टर वाल यो दुइटैलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ लिङ्क पठाइदिन्छु तपाईँहरूले यो दुइटैबाट चाहिँ आफ्नै खुसीले डिजाइन गर्नु होला यसलाई चाहिँ यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई पठाइदिइसके पछाडि यो यहाँ गएर यहाँ गएर सिएनबिए डट कम क्यानभा डट कम एउटा पठाएर तपाईँहरूलाई अनि त्यस पछाडि सिडब्लु एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्यानभा डट कम पठायो अर्को चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पोस्चर वाल भन्ने चाहिँ पठाएँ यो दुईवटाबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अब कस्तो कस्तो चाहिँ तपाईँहरूले डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ भने नि सबै कुरा क्या यो क्यानभा अथवा यो माई पोस्चर वाल मात्र तपाईँहरूले सिक्नु सिक्नुभयो भने एउटा मिडियम लेभलको भनौँ न एजेन्सी तपाईँहरूले डिजिटल एजेन्सी रन गर्न सक्नुहुन्छ कि डिजिटल एजेन्सी भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेको भोलि तपाईँहरूलाई अब म के अरे युट्युब म्यानेजिङ सिकाउँदैछु अनि त्यस पछाडि के अरे फेसबुक म्यानेजिङ सिकाउँदैछु मल्टिभर्सिटीमा टिकटकको कुराहरू पनि अब छ होइन इन्स्टाग्रामको कुराहरू पनि छ भनिसके पछाडि यति कुरा गरिसके पछाडि जस्तो कुनै कम्पनीले तपाईँलाई भन्यो अब सन्तोष सरलाई चाहिँ भन्यो सन्तोष सर हो के अरे तपाईँलाई हो के अरे यो डिजाइनिङ कन्टेन्ट क्रिएसन यो आउँछ यो सोसियल मिडिया म्यानेज गर्न आउँछ मेरो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ हो के अरे चाहिँ के अरे म्यानेज गरिदिनु पऱ्यो तपाईँले हो के अरे म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बाह्र हजार मन्थली पे गर्छु अथवा बिस हजार पेमेन्ट गर्छु भन्ला अरे कम्पनीले अप्रोच गर्ला तपाईँलाई होइन अब त्यस्तो कम्पनीहरू त तपाईँले अब के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ प्रपोजल लेखेर हो के अरे चाहिँ सय दुई सयवटालाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ हो कि नै तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ हो के अरे मैले राम्रो डिजाइन गर्न जानेको छु आई हेभ दिस एक्सपिरियन्स मैले सोसल मिडिया मार्केटिङ जानेको छु मैले हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन जानेको छु सो म तपाईँको कम्पनीको डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्छु सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्न सक्छु भनेर तपाईँहरूले कम्पनी भनौँ न रेस्टुरेन्ट होला होटेल होला क्याफे होला अथवा चाहिँ टुर्स एन्ड ट्राभल होला तपाईँहरूले के अरे प्रपोजल दिन सक्नुहुन्छ नि लेखेर सकिन्छ नि होइन सिम्पल छ प्रपोजल हो के अरे च्याट जिटिपीले लेखिदिन्छ आएन भने होइन के अरे प्रपोजल हाल्नु पऱ्यो अब दुई सय दुई सय कम्पनीलाई तपाईँले प्रपोजल हाल्नुभयो भने कम्तीमा पनि दुई पाँचवटाले त तपाईँले पक्कै दिन्छ दुई चारवटा कम्पनी के अरे कम्पनीले पाँचवटाले मात्र मानौ पाँचवटा कम्पनीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनौँ न मन्थली लिनुभयो अनि बाह्र हजार पर कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बाह्र हजार पेमेन्ट गर्यो मानौ तपाईँको चाहिँ यो अलिकति छुट्टै हाम्रो एफिलिएटभन्दा छुट्टै फरक च्याप्टरको हो के अरे एचटिसीभन्दा फरक च्याप्टरको हो तर यो पनि पोसिबिलिटिज है भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाइराखेको छु है तपाईँहरू जे यो पनि भोलि तपाईँ हामीले चाहिँ एज अ डिजिटल यत्तिको सिकिसके पछाडि गर्न सक्छौँ जस्तो हो मानौ दुई सय दुई सय तपाईँको चाहिँ टु हन्ड्रेड कम्पनीजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेन्ड सेन्ड प्रपोजल तपाईँले चाहिँ प्रपोजल प्रपोजल तपाईँले पठाउनु भयो त्यसमा चाहिँ ऊ के अरे चाहिँ फाइभ कम्पनीज होइन तपाईँको चाहिँ फाइभ कम्पनीज चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइभ कम्पनीज चाहिँ ओके भयो तपाईँसँग र उनीहरू चाहिँ पर मन्थ तपाईँलाई चाहिँ कति पेमेन्ट गर्न तयार हुन्छ उनीहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टुवेल्भ के बाह्र हजार बाह्र हजार चाहिँ पर मन्थ तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहिँ तयार हुन्छन् के गर्दै बापत उनीहरूको चाहिँ कम्पनीको सोसियल मिडिया हेर्दै बापत डिजाइन गर्दै बापत बाह्र हजार भनेपछि फाइभ इन्टु तपाईँको बाह्र हजार भनेको कति हो त होइन सिक्सटी हजार त कमाउनु भयो अब यो सिक्सटी हजार कमाउने भनेको कसरी हो त भन्दाखेरि सजिलो छ तपाईँले हो के अरे चाहिँ एउटा कम्पनीलाई एउटा कम्पनीलाई यो बाह्र हजार कमाउनका लागि तपाईँले मन्थली राम्रोसँग क्यालकुलेट गरेर टाइम म्यानेज गरेर काम गर्नुभयो भने लगभग आठ आठदेखि आठदेखि सोह्र सोह्र सिक्सटिन आवर्समा चाहिँ तपाईँले एउटा कम्पनीको चाहिँ के गर्नुहुन्छ काम तमाम गरिदिनुहुन्छ भनिसके पछाडि ल सोह्रै घन्टा तपाईँको चाहिँ टाइम खर्च गयो भयो भने पनि सिक्सटिन सिक्सटिन इन्टु तपाईँको फाइभ भनेको कति भयो होइन अब क्यालकुलेट नै हाल्नुपर्छ लगभग भनौँ न सय कति हुँदो रहेछ के अरे सिक्स जेरो अनि त्यस पछाडि फाइभ र एट असी एट्टी एट्टी आवर्स तपाईँले काम गरेर चाहिँ सिक्सटी थाउजन्ड कमाउनु हुँदो रहेछ डिजिटल मार्केटिङ गरेर किन त यो टेक्निकल कुराहरू हो होइन यता पनि अपर सरले बोल्दा बोल्दा एउटा कुरा मैले भने होइन यो तपाईँले डिजाइन गरेर भन्नुभयो है तर आज भोलि कम्पनीहरू कस्ता छन् भनेदेखि डिजाइन गरिसकेपछि फ्लेक्स पनि जसले फ्लेक्स बनाउँछ प्रिन्ट गर्छ नि त्यसैको लागि डिजाइन गर्न लाउँछन् क्या होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गर्नलाई गाह्रो होइन त्यो चाहिँ अब फ्लेक्स फ्लेक्स गर्नेले त तपाईँको त सोसियल मिडिया त म्यानेज गरिदिँदैन पक्कै पनि होइन तपाईँको के अरे चाहिँ कस्टमरको चाहिँ के अरे फिडब्याक दिनेदेखि लिएर कमेन्टिङहरू हेरिदिनेदेखि लिएर ऊ के अरे चाहिँ पोस्टिङ बुस्टिङ गर्नेदेखि प्रमोसन गरिदिनेदेखि लिएर त्यो त गर्दैन नि त फ्लेक्स डिजाइनले त गर्दैन नि त ऊ के अरे सोसल मिडिया म्यानेजिङ भन्नुको अर्थ नै के हो त तपाईँले चाहिँ क कुनै कम्पनीको चाहिँ जिम्मा लिइसके पछाडि तपाईँले उसको चाहिँ सबै कुरा गरिदिनुहुन्छ क्या अब क्लाइन्ट रेस्पोन्सहरू ऊ के अरे चाहिँ फलोवर्स इन्क्रिज गर्ने कुराहरू होइन सो यतातिरको पनि भोलिको तपाईँको चाहिँ हाम्रो एफिलिएट मार्केटिङ भन्दाको के चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भावित पोसिबिलिटिज चाहिँ यता पनि छ है जस्तो हो हामीले हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ रन गरिराखेको सो यो डिजिटल डिएले यही गर्छ होइन सो यो डिएले गर्ने चाहिँ यही कामहरू गर्छ यसमा अब अरू अरू टिमहरू हुनुहुन्छ फेरि तपाईँको यो एकदम प्रफिटेबल बिजनेस हो डिल डिल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ हाम्रो प्रपोजल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ कम्पनीसँग द्याट्स इट जुन कम्पनी यो चाहिँ अब स्थानीय लेभलको भन्दा नि एउटा मेन कम्पनी सार्नु पर्यो नि हेड अफिस नै सार्नु हेड अफिस समाते नै भयो अब कुनै कुनै त तपाईँको आफ्नो व्यवसायलाई डिजिटल्ली पनि लान्छु भन्ने पनि हुन्छ नि त के अरे कम्पनीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई समाते नि भयो होइन के अरे स्पेसियली अब यो कन्सल्टेन्सीहरू होइन तपाईँको यिनीहरूले गर्छन् क्या बुझ्नुभयो नि सो यता अब त्यसको लागि त अब तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ यो क्यानभा जान्नुभयो भने क्यानभाबाट के के कुरा गर्न सकिन्छ त ग्राफिक डिजाइन भन्यो कहाँ कहाँ चाहिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एभ्री फिल्डमा चाहिँ के चाहिन्छ ग्राफिक डिजाइन चाहिन्छ हामीले अब यो के अरे चाहिँ बोटल हेऱ्यौँ यो बोटलमा चाहिँ कोका कोला लेखेको छ होइन यो ग्राफिक डिजाइन नै हो तपाईँको चाहिँ कसैको टी सर्टमा प्रिन्ट भएको हुन्छ तपाईँको चाहिँ कपमा प्रिन्ट भएको हुन्छ लोगो प्रिन्ट गर्छौँ तपाईँको चाहिँ हो के अरे चाहिँ बाहिर होर्डिङ बोर्ड चाहिँ हो के अरे चाहिँ टाँसिराखेको हुन्छ होइन अथवा चाहिँ सोसल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युबतिर मान्छेले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन बधाई दिइराखेको हुन्छ होइन के अरे चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ फेस्टिभलको चाहिँ विस गरिराखेको हुन्छ त्यो सब हजुर त्यो सबै के हो त डिजाइन नै हो होइन ग्राफिक डिजाइन नै हो अब त्यो डिजाइन गर्नका लागि अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हो के अरे चाहिँ हामी टेक् टेक्निकल नजानेको मान्छेले कतिलाई चाहिँ के हुन्छ गाह्रो हुन्छ तर हामीलाई केही सफ्टवेयरले एकदम सजिलो बनाइदिएको छ त्यो मध्ये के हो त क्यानभा डट कम एउटा र अर्को चाहिँ मैले तपाईँलाई के भने माई स्टफ यो दुईवटा सफ्टवेयर हजुर हजुर यो दुईवटा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ के अरे चाहिँ माई पोस्टर भन्ने चाहिँ यो दुईवटा सफ्टवेयर चाहिँ मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गरेँ अनि अब तपाईँको चाहिँ क्यानभा डट क्यानभा डट कममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्लियर गर्छु है त क्यानभा डट कममा अब तपाईँहरूले गर्न तपाईँ हामीले मैले गर्न सक्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै कुरा गर्न सक्छौँ है सबै कुरा गर्न सक्छौँ यसमा जस्तो अब चाहिँ तपाईँको हेर्ने हो भने डकु के अरे चाहिँ भिजुअल डकुमेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ वर्कसिट बनाउनु पऱ्यो डक्स डक्स बनाउनु पऱ्यो प्रेजेन्टेसन बनाउनु पऱ्यो वाइट बोर्ड्स बनाउनु पऱ्यो पिडिएफ इडिटर बनाउनु पऱ्यो ग्राफिक्स एन्ड चार्ट्स बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ मजाले गएर के गर्न सक्छौँ यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ अब म थ्योरिटिकल्ली भन्दैछु एकछिनमा हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्छौँ अनि त्यस पछाडि आएर जस्तो भिडियोज एन्ड फोटोजमा भिडियो एडिटिङ पनि यहाँबाट सर्ट सर्ट भिडियो एडिट पनि गर्न सकिन्छ होइन योभन्दा त अब मैले तपाईँहरूलाई त क्लिप क्लिप च्याम्प भनिराखेको छु होइन यो बाहेक तपाईँको चाहिँ युट्युब भिडियो एडिटर एडिटिङसँग रिलेट केही काम पनि गर्न सकिन्छ फोटो एडिट गर्न सकिन्छ होइन यो गर्न प्रिन्टिङसँग रिलेट जस्तो तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस कार्ड बनाउनु पऱ्यो आफ्नो चाहिँ हो के अरे कार्ड बनाउनु पऱ्यो इन्भाइटेसन कार्ड बनाउनु पऱ्यो टी सर्टको लागि मक्सको लागि हुडिजको लागि तपाईँले चाहिँ डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट सर बनाउन सकिन्छ मार्केटिङलाई चाहिने जस्तो तपाईँले चाहिँ लोगोज बनाउनु पर्यो पोस्टर बनाउनु पर्यो फ्लायर बनाउनु पर्यो तपाईँको कुनै कम्पनीको चाहिँ ब्रोसर ब्रोसर बनाउनु पर्यो सोसल मिडियाको चाहिँ post design Facebook Instagram YouTube टिकटकको चाहिँ हो के अरे डिजाइन गर्ने गरिदिनु पर्यो वेबसाइटको चाहिँ डिजाइन गरिदिनु पर्यो भने यहाँ तपाईँले मजाले तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यहाँको कुनै पनि जस्तो अब मानौ बिजनेस कार्ड चाहिँ मलाई चाहिँ डिजाइन गर्न मन लाग्यो अब अहिले एकैछिन म देखाइहालेँ यस पछाडि फेरि ब्याक टु हामी जान्छौँ अब मानव चाहिँ हाम्रो के अरे खिमसरको चाहिँ के अरे के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ कार्ड डिजाइन गरौँ न त इक्जाम्पलले अब यसरी गयो यो बाहेक यो क्यान यो बाहेक यतापट्टि अहिले यो डिजाइन गरेर पनि छोड्छौँ त्योभन्दा अगाडि यो थ्योरिटिकल के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै सकाइहालौँ अनि त्यस पछाडि हामी जाउँ यो क्यानभामा गएर सिएएनबिए डट कममा गएर के के बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यति त क्लियर हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू यति क्लियर हुनुहुन्छ नि यो यो कुराहरू बनाउन सकिन्छ अब यो बाहेक अरू के के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो बाहेक अरू के के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट गएर अरू अरू जस्तो यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ गएर यहाँ गएर अब आउँदैछ अब जस्तो तपाईँको चाहिँ अब बिजनेसलाई चाहिने के अरे धेरै कुराहरू यहीँभित्र तपाईँको चाहिँ के गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ तपाईँहरूले जानुहोस् आफैले टेस्ट गर्नुहोस् होइन हो के अरे प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो सबै कुराहरू कन्टेन्ट क्रिएसनको विषयमादेखि लिएर यो सबै कुरा एकचोटि तपाईँहरूले आफैले गरेर यहाँ क्लिक गर्यो भने ठ्याक्कै त्यही टाइपको आउँछ तपाईँले भिजिटिङ कार्ड जानुभयो नि एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अहिले म हजुरलाई प्र्याक्टिकल्ली देखाउँछु हुन्छ ओके अरे करण सर जस्तो के अरे मार्केटिङ एजेन्सी सेल्स यो कम्युनिकेसनसँग रिलेट कुराहरू स्टप्स यो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टार्टअपसँग रिलेट कुराहरू पाइयो होइन तपाईँको अनि अरू अरू पनि छ यो सबै चाहिँ हामी क्यानभाबाट के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है यति कुरा तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ अब क्यानभामा चाहिँ दुईवटा हो के अरे सिस्टम हुन्छ क्यानभामा चाहिँ दुईवटा सिस्टम हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ फ्रीवाला हुन्छ यहाँबाट जाऊँ न त सिएनभिए तपाईँको चाहिँ यहाँबाट गएर तपाईँको चाहिँ सिएएनभिए सिए सिएएनभिए सिएएनभिए क्यानभा डट कम यो चाहिँ तपाईँको सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हेऱ्यौँ अब दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ फ्री भर्जनवाला होइन एउटा चाहिँ फ्री भर्जनवाला अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेड भर्जनवाला है अर्को चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ पेड भर्जनवाला हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ फ्री भर्जनवालामा के हुन्छ पेड भर्जनवालामा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री भर्जनवालामा चाहिँ सर्टेन कुराहरू मात्र तपाईँलाई ओकेले चाहिँ अलो गर्छ होइन राम्रै फ्रीवालामा पनि राम्रै दिन्छ उसले राम्रै दिन्छ पेड भर्जनवालामा चाहिँ अझ धेरै राम्रो चाहिँ के दिन्छ उसले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वालिटीको डिजाइन्सहरू दिन्छ है डिजाइन्सहरू दिन्छ यदि तपाईँले हो के अरे अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भोलि तपाईँले क्यानभा युज गर्दै जाँदाखेरि यो तपाईँको चाहिँ हो के अरे पोस्चर माइवाल युज गर्दै जाँदाखेरि यहाँभन्दा अझ तपाईँलाई चाहिँ क्वालिटी अझ पुगेन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ पेड भर्जनवालामा जान सक्नुहुन्छ है पेड भर्जनवालामा जान सक्नुहुन्छ प्रोमा अनि धेरै फिचर्सहरू हुन्छ बुझ्नुभयो यति कुरा क्लियर छ अब लेट सपोज एउटा खिम सरको चाहिँ हो के अरे लोगो अथवा कार्ड डिजाइन गरेर हामी जाउँ के अरे चाहिँ खिम सरको चाहिँ लोगो अथवा कार्ड डिजाइन गरेर अघि मैले कहाँ गथेँ यसरी क्लिक गरेँ अब हामी कहाँ आयौँ त यो के अरे चाहिँ कार्ड सेक्सनमा आयौँ है अब यो कार्ड त रहेछ तर कुन कार्ड भन्दाखेरि यो के अरे बिहेको कार्ड इन्भिटेसन कार्ड रहेछ अब यहाँ हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दाखेरि बिजनेस कार्ड भनेर अब यहाँ माथि सर्च गर्ने अनि ल ओके बिजनेस कार्ड भनेर सर्च गरौँ आउँछ होला आएन भने फेरि ओके रेकर्ड अनुसारले बोल्नु भएको ट्याक्कै डायल गरेर आउँछ business card template business card template भनेर आयो होइन अब अब यो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चुज गर्ने अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो के अरे खेम सरलाई सुहाउँदा चाहिँ कुन हुन्छ होला त अब हेरौँ है हजुर अब ल यो अब मानौ अब यहाँ चाहिँ गयो तपाईँको चाहिँ यो योलाई चाहिँ मैले चुज गरेँ होइन तपाईँले अब यो चुज गर्यो खिम सर तपाईँले एउटा राम्रो फोटो के अरे जिमेल गरिदिनुहोस् त मलाई तपाईँको फोटो छ होला अथवा चाहिँ अहिले एक्जाम्पल ल खिम सर उसो भए राम्रो के अरे तपाईँको फोटो मलाई फेसबुकबाट पठाइदिनुहोस् त हो यसरी तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो होइन क्लिक गरिसके पछाडि अब यो यो चाहिँ पेडवाला हो होइन पेडवाला मेरो चाहिँ पेड सब्सक्रिप्सनवाला भएको हुनाले मैले मेरो चाहिँ डाइरेक्ट भयो नभए चाहिँ अरू चाहिँ के भन्छ पेमेन्ट गर भन्छ क्या अनि तपाईँको यतापट्टि यसरी जान्छ होइन यसरी चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छ यतापट्टि रिडाइरेक्ट हुन्छ अब यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो सेसनलाई फेरि रिपिट गर्नु होला अनि त्यस पछाडि मजाले बुझ्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि डिजाइन्सहरू कस्तो कस्तो छ यहाँ सबै यतापट्टि दिन्छ यहाँ अनि एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा तपाईँले थप गर्न चाहनुभयो भने जस्तो फेसबुकको लोगो युट्युबको लोगो थप गर्न चाहनुभयो भने यो एलिमेन्ट सेक्सनमा बसेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो तपाईँको चाहिँ अपलोड अपलोड भन्ने सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ बसेको हुन्छ होइन यो टेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले यो टेक्स्ट मध्ये कुनै मन पऱ्यो नि तपाईँलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्यो टेक्स्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट्स अनि त्यस पछाडि मुनिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो म्युजिकहरू अडियो अडियोहरू तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर यो सर्ट सर्टको लागि तपाईँले चाहिँ एड गर्न चाहनुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त त्यति कुरा क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति कुरा क्लियर हुनुहुन्छ हुन्छ ठिक छ तपाईँलाई अब चर्चित बनाउनु आएन <laughs> अब <laughs> अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है सजिलो छ अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो हो अब यो के अरे चाहिँ यो केटीको फोटो राखेर त के अब हाम्रो के अरे चाहिँ खिमसरलाई चाहिँ अब बनाउने त यो त बेजत भयो नि होइन खिमसरको चाहिँ टक्क चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो खिमसरको नाम आयो के आयो त खिमसरको नाम के छ अरे खिम गुरुङ नै राखौँ है खिम गुरुङ राखौँ खिमसर कि रोज पनि राख्नै मन छ तपाईँलाई अहिलेलाई खिम गुरुङ मात्र राख्नुहोस् होइन अब के अरे चाहिँ खिम गुरुङ अब यहाँ चाहिँ के राखौँ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केटर होइन इन्टरनेट आइएनटिइआर इन्टरनेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ के त मार्केटर मार्केटर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार मार्केटर अर्को चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन आन्टरप्रेन्यर इएन इएन टिआरई एन्ट्र पिआरइएनयुइआर हो एनइयुआर राइट e e e हो हाम्रो के अरे हाम्रो के अरे टक्क चाहिँ करण सरले सच्चै हाल्नुहुन्छ नि मिस्टेक भयो भने नि एन्टरप्रिन्यर है यहाँ गएर यसरी अब यसलाई बनायो होइन अब यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले जानुभयो अब अब के अरे चाहिँ अब खिम सरको चाहिँ खै फोटो हेरौँ त कहाँ छ अरे ग्रुपमा पठाउनु भएको छ भनिसकेपछि ल टक्क अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभयो ओहो करण सर खेम तपाईँको कुन कुन कुन ट्र्याकमा जाँदैछ तपाईँको लय चाहिँ कुन हो रूपक ताल कुन ताल हो <laughs> अब अब तपाईँहरूले यो के अरे ब्याकग्राउन्ड यो रिमुभ गर्न मन छ भने तपाईँहरूले एउटा चाहिँ के चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिएससिके ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि सफ्ट के अरे चाहिँ साइट पाउँछ तपाईँहरूले जहाँ के गरेर म तपाईँहरूलाई लिङ्क पनि पठाइदिन्छु ग्रुपमा अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो लिङ्कमा गएर चट्ट यो के अरे चाहिँ खिमसरको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभरमा जाने अनि त्यस पछाडि अपलोड फोटो सेक्सनमा जाने अनि त्यस पछाडि यसलाई अब तपाईँहरूले यहीँबाट माथि नाम दिएर अपलोड गरे पनि भयो नभए यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुभयो तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस गरे पछाडि हुन्छ है तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्ला प्र्याक्टिस जति एभ्रिथिङ इज प्र्याक्टिस अबको दिनमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिस नै गर्छौँ यसरी अब टक्क चाहिँ यो डाउनलोड भयो डाउनलोड भइसके पछाडि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि ऊ यो अपलोड अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि त भइसक्यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो डाउनलोड अँ अटोमेटिकल्ली यो सब बिजी रिमुभमा तपाईँहरूले पठाइदिएको छु लिङ्क त्यहाँ भए चाहिँ अटोमेटिकल्ली रिमुभ भइहाल्छ है सही छ नि अब यो रिमुभ भइसके पछाडि <laughs> अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि यो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अपलोड भन्ने सेक्सनमा जान्छौँ अनि त्यस पछाडि यो अपलोड भन्ने सेक्सनमा गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कहाँ गएछ कहाँ गएछ कहाँ गएछ यहाँ ग जान्छौँ अनि त्यस पछाडि अपलोड सेक्सनमा गएर यहाँबाट अपलोड यो फाइल अपलोड भन्ने सेक्सनमा गएर गरे पनि भयो तर म अब सिधै के अरे यसलाई के गरिदिन्छु यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब खिम सर चाहिँ कहाँ आइपुग्नु भयो ऊ यहाँ आइपुग्नु भयो अघि यहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ आइपुग्नु भयो अब यसलाई चाहिँ टक्क अब तपाईँको चाहिँ ऊ यहाँ हालिदिने होइन भवाल भएन त अब ल फोन नम्बर भन्नुहोस् त किम सर कति हो nine eight nine seven nine seven four five ए सर यो number nine eight three five three five nine eight के अरे nine eight nine seven four five three five four five three five यति हो अनि फोर थ्री फोर थ्री अर्को फोर थ्री हो जिरो सेभेन होइन टक्क अब न हो के अरे चाहिँ खिम सरको इमेल हो के अरे भन्न त के छ Rose Khim Gurung at the rate Gmail dot com sir Rose R O S E Rose Khim Rose Gurung Gurung at the छ नि हो के खिम सर फेरि मलाई गाली नगर्नु होला अनि त्यस पछाडि <laughs> खिम सरका पोखराको गुरुङ होइन तपाईँ गोर्खाको है अब हो के अरे एड्रेस गोर्खा राखिदिउँ कि के गोर्खा नै राखिदिउँ है हुन्छ गोर्खा के चाहिँ अर्को गोर्खा कुन ठाउँ सेर्तीबास होइन यति गरेर अब चाहिँ के भयो त यति भयो होइन अब यहाँ के अरे टक्क डिजाइन पनि भयो होइन चट्टसँगले अब रोज जस्तो यसमा हामीले केही कुरा थप्न चाह्यौँ भने थप्न सक्नु सक्दैनौँ सकिन्छ सकिन्छ अब जस्तो अब तपाईँले के थप जस्तो अब उहाँले रिमेम्बर अस फर डिजिटल होइन सक्नुहुन्छ है यहाँ हो के अरे एड गर्ने अनि यो एड टेक्स्टमा जाने अनि तपाईँको चाहिँ ऊ यहाँ टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ऊ यहाँ ल्याउने होइन के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ solution is I think better marketing पनि ठिकै छ अब यसलाई अब के अरे कहाँ मिलाउने त भन्दाखेरि अब ड्र्याग एन्ड ड्रप यसरी गर्ने टक्क चाहिँ अब यसलाई अब तपाईँले चाहिँ लगेर टक्क यसलाई चाहिँ हालिदिनु अब यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्न मन लाग्यो ए बोल्ड बनाउने होइन अब यो कलर अझ तपाईँलाई कलर फेर्न मन लाग्यो यहाँ के अरे जाने रूप रङ पुरै चेन्ज हुन्छ केटोको त यहाँ यहाँ जाने जस के अरे मैले जोक्स गरेर भनेको फेरि अन्यथा नलिनु होला हो यसरी गएर टक्का चाहिँ ए छ अब यसरी तपाईँले अब यो visiting card print visiting card print गर्नुहोस् इबुक तपाईँहरूले लेख्नुहोस् यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कुरा है तपाईँहरूले तपाईँहरूले आफ्नो ब्रान्डिङ छ नि ब्रान्डिङ चाहिँ तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ नि जहाँ कस्टमरलाई भेट्टाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले हो के अरे गफले मात्र चाहिँ केही हुँदैन तपाईँहरूले हो के अरे भिजिटिङ कार्ड दिनुभयो भने अलिकति थोरै सम्झिन्छ अनि तपाईँको आफ्नो हो के अरे सब्जेक्टको चाहिँ बुक चाहिँ हो के अरे चाहिँ भलै दस बाह्र पेजको होस् न हो के अरे तपाईँले चाहिँ आफ्नो बुक चाहिँ हो के अरे दिनुभयो भने अझ धेरै तपाईँलाई सम्झिन्छ यो यो ब्रान्डिङ गर्ने एक एकदम इम्पोर्टेन्ट यो मेजर कुरा हो है mm. तपाईँहरूले म पनि यो गर्दैछु म अहिले के अरे इबुकहरू लेख्न चाहिँ लेखिसकेको छु तर प्रिन्ट आउट मेरो हुन बाँकी छ म तपाईँहरूलाई पनि पछाडि सेयर गराउँला सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रिन्ट गर्न कति नै लाग्छ तपाईँको चाहिँ के अरे पाँच सय पाँच सय रुपियाँ दियो भने उसले चाहिँ कति हजारवटा कि कतिवटा गरिदिन्छ होइन त किन के अरे चाहिँ सर करण सर यतातिर अब हाम्रो त्यस्तो हुन्छ होइन के अरे त्यति यदि तपाईँको आफ्नो चाहिँ ऊ के अरे ब्रान्डिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ भने गर्नुहोस् तपाईँले होइन ऊ के अरे क्लाइन्ट मिटअप गर्दाखेरि तपाईँले के दिनुहोस् आइएनटी इन्टरनेट मार्केटर अनि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् आफ्नो भिजिटिङ कार्ड प्रिन्ट गर्नुहोस् नेपालीमा पनि बनाउन सकिहाल्यो यो अब प्रीतिमा टाइप गरेपछि एकदम एकदम सकियो हो के अरे अब प्रीति नजान्नेले गुगल ट्रान्सलेट गरेर कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गरेर अनि राखे पनि बन्छ है <laughs> यो यो यो चाहिँ सल्युसन भयो राइट सो यो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ अब सेम तपाईँको माई पोस्टर वाल पनि यस्तै नै हो है जस्तो के अरे चाहिँ मैले अब अलिकति तपाईँहरूलाई पछाडिपट्टि मैले एसबिसीको डिजाइन गरेको कन्टेन्टहरू पठाइदिन्छु तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो सँगसँगै अब अरू अरू डिजाइनहरू तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट मजाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो फेसबुक कभर होइन यसरी टाइप गर्ने जस्तो कम्पनीहरूले त अब मन्थली ऊ गरेर त राख्दैन होला कि होइन राख्छ सर राख्छ एउटा डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ पनि लिन सक्यो नि त होइन हजुर हजुर हजुर त्यसरी पनि गर्न सकियो होइन त्यसरी पनि गर्न सकियो तर मन्थली प्याकेज पनि कुनै कुनैले चाहिँ जस्तो यो जसले चाहिँ हो के अरे सोसियल मिडिया म्यानेज गरिदिन जान्छ डिजाइनहरू यसरी गरिदिन्छ भने मन्थली प्याकेज उनीहरूलाई सस्तो पर्छ क्या त्यसो गर्दाखेरि होइन एउटा एउटा पनि गर्न सक्यो जस्तो एउटा डिजाइन गरिदियो हो के अरे तिन चार सय पाँच सय लिने अनि हो के अरे जस्तो तपाईँहरूले अर्को भनेको चाहिँ क्यानभाबाट के पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने रिज्युमीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिबी भनेर सिबी बनाएको मान्छेले कति लिन्छन् दाजु तपाईँको चाहिँ कति लिन्छन् करण सर सिबी बनाएको पाँच सय लिन्छन् हो के अरे नेपालमा हाइएस्टमा अठार हजार लिने पनि मैले देखाएको छु है अठार हजारसम्म पनि सिबीको बनाएको लिन्छन् अब यहाँबाट ट्याब्लेट्सहरू आउँछ कन्सेप्टहरू टक्क लिने अनि त्यसपछि टक्क यही सिबी तपाईँहरूले पनि आफ्नो सिबी पनि बनाइराख्नुहोस् होइन राम्रो हुन्छ होइन यसरी टक्क चाहिँ सिबीहरू टक्क यही हुन्छ सिबी बनाउने अनि ओ के अरे अरूले पनि ओ के अरे चाहिँ भनौँ न अनि त्यस पछाडि अब अनि यसलाई एडिट गर्न सकियो नि मजाले सक्यो जस्तो अब यहाँ के अरे भित्र गएर चाहिँ यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ यो कस्टमाइज टेम्प्लेट्समा गएर तपाईँको चाहिँ सिभी चाहिँ मजाले के गर्न सक्यो एडिट गर्न सक्यो नाम चेन्ज गर्न सक्यो इमेल चेन्ज गर्न सक्यो एजुकेसन चेन्ज गर्न सक्यो है मजाले चेन्ज गर्न सकिन्छ अब कसैले चाहिँ हो के अरे चाहिँ सिबी बनाउनुहुन्छ सर भनेर चाहिँ भन्यो तपाईँलाई बनाउँछु सर भन्ने कति लिनुहुन्छ धेरै लिँदैन त्यही अब हजार पाँच सय पन्ध्र सय दिनुहोस् न भन्ने अथवा पाँच सय नै दिनुहोस् भन्ने के तपाईँको एक घन्टामा बन्छ भने बनाउन सकिन्छ नि त होइन रिज्युमे हो यसरी बनाइदिन अब तपाईँको चाहिँ मानौ कुनै हो के अरे तपाईँलाई चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ मानौ कुनै व्यक्तिले अथवा कम्पनीले चाहिँ भन्यो ओके अरे सर तपाईँले लोगो डिजाइन गर्नुहुन्छ लोगो बनाइदिनुहुन्छ हजुर अँ त कसको हो आइरहेछ हजुर ठिक छ है अब कुनै कम्पनीले चाहिँ मानौ तपाईँको चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि लोगो लोगो डिजाइन गरिदिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने त तपाईँहरू आफ्नै पनि आजको टास्क चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो के अरे चाहिँ कार्ड बनाउनुहोस् भिजिटिङ कार्ड बनाउनुहोस् करण सरलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भलै तपाईँको बनिसक्यो होला होइन एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर भोलि चाहिँ ग्रुपमा तपाईँहरूले के पठाउनुहोस् भने एउटा कार्ड डिजाइन गरेको आफ्नो अनि अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो लोगो डिजाइन गरेको अथवा कसैको लोगो डिजाइन गरिदिएको तपाईँहरूले पठाउनुहोस् होइन अर्को लोगो डिजाइन गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ जाने लोगोमा यसरी जाने अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ ट्याम्प्लेट्स दिन्छ अब के अरे चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो खिमसरलाई सरलाई अब कुन लोगो मन छ यस्तो लोगो मन परेछ कि अथवा चाहिँ यस्तो लोगो मन छ कि यस्तो लोगो मन परेछ कि होइन चेन्ज के अरे चुज गर्ने यस्तो मन परेछ कि यस्तो मन परेछ कि यस्तो मन परेछ कि होइन कुन चाहिँ लोगो मन परेको छ अब त्यो लोगो चाहिँ टक्क चाहिँ के गर्ने त पिक गर्ने अब यस्तो मन परेछ कि होइन यस्तो मन परेछ कि अथवा यस्तो मन परेछ कि लोगो पनि के गर्न सकिन्छ डिजाइन गर्न सकिन्छ लोगो डिजाइन गरेको कति लिन्छ करण सर त्यस्तै हो है लोगो डिजाइन गरेको हो नि त्यही नै रेट लिन्छ होइन नवराज सर पाँच सय हजार के अरे लिनेले तपाईँको एकजनाले कति भन्थ्यो कि त्यत्रो त्यसलाई त्यत्तिकै बोल्या जस्तो लाग्यो कति छत्तिस हजार कि कति लिन्छु भन्यो क्या उसले एउटा लोगो डिजाइन गरेको चाहिँ के अरे उसले चाहिँ हुन चाहिँ त्यो भिएफएक्सहरू खेलाएर गर्दो रहेछ होइन अनि कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले सोचिरहेको यो हो के अरे यो नाभिल ब्याङ्कहरूको उल्लेख गराइरहेछ क्या होइन त्यस्तरी हो यस्तो हो के अरे यस्तरी लोगो डिजाइन गरेर पनि तपाईँको चाहिँ यो गर्न सकिन्छ अब तपाईँहरूलाई अब के अरे चाहिँ मानौ अब यसमा चाहिँ फेसबुक पोस्ट अब फेसबुक पोस्ट टाइप गर्ने फेसबुक पोस्ट टाइप गर्ने अनि त्यस पछाडि फेसबुक पोस्ट टाइप गरिसके पछाडि यसले रिकमेन्ड गरिदिन्छ अब चाहिँ त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यस्तो गर यस्तो गर यस्तो गर अनि यसरी गरिसके पछाडि अब फेसबुकको कस्तो पोस्ट डिजाइन गर्ने ऊ यहाँबाट के गर्न सकिन्छ तपाईँलाई मन परेको चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ फेसबुक अब इन्स्टाग्राम पोस्ट अब फेसबुक भन्दा चाहिँ insta I N S T A Instagram post Instagram post तपाईँले चाहिँ डिजाइन गर्नुभयो भने यसरी टाइप गर्ने यहाँ आइहाल्छ होइन अनि त्यस पछाडि कस्तो चाहिँ इन्स्टाग्राम पोस्ट गर्ने अथवा भोलि अब कम्पनीको तपाईँले चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने त यही नै डिजाइन गर्ने नि त फेसबुक डिजाइन गर्ने हो हो के इन्स्टाग्राम डिजाइन गर्ने हो हो कि नै हो नि त है सो त्यो कारणले यो अब जस्तो अर्को भनेको हामीले युट्युबको च्याप्टर गरिराखेको हुनाले हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ युट्युब थम्नेल है सो तपाईँहरूले के गर्ने त युट्युब थम्नेल टाइप गर्ने थम्बनेल टाइप गर्ने यसरी युट्युब थम्बनेल तपाईँहरूले चाहिँ टाइप गरिसके पछाडि के आउँछ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको आउँछ अब यसमा अब अघि हामीले चेन्ज गरेको जस्तै मजाले के गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ थम्नेल है जस्तो अब मा लेट सपोज मानौ अब के अरे चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ डिजाइन गरेर हेरौँ ल तपाईँलाई तपाईँलाई तपाईँलाई तपाईँलाई कुन चाहिँ अब एउटा डिजाइन हेरौँ है त मानौ यहाँमध्येबाट कुनै एउटा डिजाइन चुज गर्न मन लाग्यो अहिले तपाईँले जस्तो कुन कम्पनी उ सर यो यो मिडिया म्यानेजमेन्ट हामीले दुई तिनवटा कम्पनीहरू गरेका छौँ एउटा चाहिँ पछाडि यो मैले कन्टेन्ट मार्केटिङ पढाउँदा नि तपाईँहरूलाई भनौँ होला मैले हाम्रो मेन मेन क्लाइन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा छ तपाईँको म्याक्सिम्याक्स भन्ने छ उसले चाहिँ तपाईँको म्याक्सिम्याक्स भन्ने छ यसले चाहिँ हामीलाई फिफ्टी थाउजन्ड अराउन्ड पेमेन्ट गर्छ पर मन्थ है यसले चाहिँ per month fifty thousand around payment गर्छ यो हामीले हेर्छौँ एउटा क्लाइन्ट अनि अरू अरू जस्तो हो के अरे चाहिँ हामीले हो के अरे चाहिँ फोटोग्राफी होइन मैले त्यो त बुझेँ कि मतलब यस्तो काम गरिदिने कम्पनीहरूको चाहिँ हुन्छ नि जस्तो के प्रणाली हुन्छ अथवा ट्रेडिङ अर्के हुन्छ बिजनेस सोल्युसन भन्ने हुन्छ भनेको हजुरले भनेको बुझिनँ मैले तपाईँले तपाईँको कम्पनीको नाम के राख्नु छ ए ओके रे हाम्रो चाहिँ चोयो डिजिटल एजेन्सी भन्छ युट्युबमा गएर तपाईँहरूले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ चोयो डिजिटल हामीले मिलेर पनि यो गर्न सकिन्छ यसको ठुलै भिजन छ यसको पनि है भोलिको दिनमा हाम्रो भिजन चाहिँ अब यसको नि छ ठुलै छ त तपाईँको चोयो डिजिटल एजेन्सीको हामीले मिलेर पनि यसमा नि काम गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अब यस्तो छ यो टाइपको छ अनि तपाईँहरूले टाइप गर्नुभयो भने आउँछ सो डिजिटल एजेन्सी भनेर आउँछ है हजुर सो यो यो चाहिँ हामीले चलाइराखेको चाहिँ कम्पनी हो अब हजुर हजुर हजुर प्रालीमा छ हजुर प्रालीमा छ अब के छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले यसरी थम्नेल के अरे अब तपाईँहरूले थम्नेल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँहरूको युट्युबमा होइन अब भोलि हामीले युट्युबको एक्चुअल्ली चाहिँ के गर्छौँ त काम गर्छौँ त्यो युट्युबको काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो थम्नेलहरू योहरू एकदम चाहिन्छ है थम्नेल के अरे तपाईँले हरेक भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि के चाहिन्छ त थम्नेल चाहिन्छ सपोज हामी जाउँ तपाईँको चाहिँ यो जाउँ यहीँ हामी बसेर एक दुईवटा प्र्याक्टिकल्ली पनि गर्ने हो कि ल खिम खिमसर हो के अरे चाहिँ अब खिमसर जानुहोस् खिमसरले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् थम्नेल एउटा डिजाइन गरौँ ल अनि त्यस पछाडि हामी छुटौँ भोलिको तपाईँहरूलाई टास्क भनेको चाहिँ के गर्नुहोस् भने ग्रुपमा चाहिँ यो टास्क गरेर पठाउनु होला सबैले हेर्ने मौका नै पाउँछ तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेस कार्ड बनाउनुहोस् होइन बिजनेस कार्ड बनाउनुहोस् एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हो के अरे चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ के बनाउनुहोस् भन्दाखेरि लोगो बनाउनुहोस् आफ्नो अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब थम्नेल बनाउनुहोस् यो तिनवटा हजुरहरूलाई चाहिँ भोलिको चाहिँ टास्क रह्यो अनि मात्र हामी क्लास गर्छौँ यति बनाएर अनि ऊ के अरे यदि क्यानभामा राम्रो लागेन भने यहाँ पनि जाने सर्च गर्नु होला है त हो यहाँ यति राम्रो राम्रो टेम्प्लेट्सहरू दिन्छ यो तपाईँको चाहिँ पोस्टर मैवाल भन्ने नि मलाई त क्यानभा भन्दा नि अझ क्यानभामा हो के अरे अब प्रोवाला पनि मैले युज गर्छु अझ त्यो सँगसँगै यो कति क्लिन दिन्छ क्या यो तपाईँको चाहिँ पोस्टर माई वाल पोस्टर चाहिँ प्रोवाला हुँदैन मतलब नर्मल हुन्छ होला यसमा पनि तपाईँको प्रोवाला नै हुन्छ के अरे प्रोवाला नै हुन्छ तर फ्रीवालामै यसले क्यानभाको प्रोभन्दा बढी फिचर भएको राम्रो दिन्छ क्या यहाँ बुझ्नु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अझ क्यानभालाई नै युज गर्नुहोस् यो दुईवटालाई नै युज गर्नुहोस् अब जुनबाट धेरै फाइदा हुन्छ त्यहीबाट तपाईँहरूले गर्नुहोस् न हुन्छ ओके रे यो फ्रीवालामा त सकिन्न पेड नै गर्नुपर्छ है होइन आउँदैन आउँदैन आउँदैन आउँछ नि अनि त्यसलाई चाहिँ क्रप गरेर आउँदैन आउँदैन आउँदैन पेडवालामा मात्र है ओके रे तपाईँको ल हाम्रो के अरे चाहिँ खिमसरले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् होइन अनि त्यस पछाडि अरूले पनि आफ्नो हो के अरे त्यही ट्राई गर्नुहोस् त क्यानभा करण सरले डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँ फोनबाट हुनुहुन्छ भने फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस् ओके रे चाहिँ ओके रे खिमसर अब प्लस ब्राउजरमा गएर क्यानभा डट कम टाइप गर्नुहोस् हाम्रो सन्तोष सरले पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्दै गर्दा हुन्छ प्लस ब्राउजरमा गएर तपाईँले C N V A dot com Canva dot com type गर्नुहोस् खै जानुभयो हाम्रो त देखेन त मेरोमा त तपाईँको म्युट छ खेम सर तपाईँको म्युट छ खेम सर जिन्दगी चलाउन गाह्रो भयो म्युट भएर खेप्छ त्यही त ल क्यानभा डट कममा जानुभयो अब तपाईँले चाहिँ अब मानौ युट्युब थम्नेल भनेर टाइप गर्नुहोस् युट्युब थम्नेल भनेर वाइओयु वाइओयु टियुबी हाम्रो अब नवराज सरले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ नवराज सरले ए अनि त्यस पछाडि भोलि पनि अर्को एउटा चाहिँ सेसन तपाईँहरूलाई यहाँ गराउनै पर्छ होला युट्युबको गर्ने भए पछाडि हामीले नयाँ युट्युब च्यानल बनाएर उत गरेको छैनौँ नि सर छैनौँ अब भोलि यो अब पहिला डिजाइन गर्न जान्नु पऱ्यो थम्नेल सम्नेल बनाउन जान्नु पऱ्यो के अरे इन्ट्रो आउट भोलिको सेसनमा इन्ट्रो आउट्रो नै मैले सिकाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको इन्ट्रो आउट्रो छ युट्युबको छैन होला इन्ट्रो आउट्रो पनि हामीले बनाउनु पर्यो अब त्यसलाई कस्टमाइज गर्नुहोस् के अरे चाहिँ एकछिन सर अब टक्क त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ टक्क चाहिँ खिमसरले चाहिँ आफ्नो फोटो ल्याउनुहोस् एउटा होइन एउटा हो के अरे चाहिँ फोटो चाहिँ टक्क चाहिँ डाउ के अरे के भन्छ अरे अपलोड भन्ने सेक्सनबाट अपलोड गर्नुहोस् फोटो चाहिँ यहाँ छैन सर त्यो यतापट्टि यतापट्टि सेक्सनमा यतापट्टि सेक्सनमा हेर्नुभयो भने के के छ डिजाइन छ एलिमेन्ट्स छ होइन के के छ अरू अपलोड छ टेक्स्ट छ तपाईँले चाहिँ अपलोड भन्ने सेक्सनबाट अपलोड गर्ने अब अपलोड भन्ने सेक्सनमा गएर अपलोड गर्नुहोस् तपाईँले फोटो ऊ माथि फाइल चाहिँ फाइल अपलोड भन्ने हजुर फाइल अपलोड भन्ने फोटै छैन सर यसमा फोटो छैन ल्यापटपमा उसो भए हो के अरे डाउन डाउनलोड गर्नु फेसबुकबाट अब अहिले एकछिनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् न त फेसबुकबाट डाउनलोड गर्नुहोस् फेसबुकमा जानुहोस् त फेसबुकमा बाट डाउनलोड गर्नुहोस् फेसबुकमा नै छैन सर ए उसो के गरौँ त अब <laughs> एउटा यसो ट्राई गर्नुहोस् न ल के अरे चाहिँ गुगलमा त आउँछ सर मलाई यो चाहिँ ए उसो ल एउटा गुगलमा जानुहोस् न त अहिले इक्जाम्पलको लागि ल अब यो अरू साथीहरू हाम्रो सन्तोष सरलाई नै देखाइदिउँ भनेर सन्तोष सरलाई नै आउँछ होला गुगल प्लस ब्राउजरमा गुगलमा जानुहोस् त प्लस ब्राउजरमा गएर अब तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् गुगलमा गएर तपाईँले चाहिँ अनलाइन बिजनेस भनेर एउटा चाहिँ टाइप गर्नुहोस् न गुगलमा अनलाइन बिजनेस भनेर अनलाइन बिजनेस भनेर इन्टर गर्नुहोस् त्यसलाई एउटा फोटो हामी सेलेक्ट गर्छौँ इमेज भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् इमेज माथिपट्टि इमेज इमेज भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् यहाँबाट ताने पनि हुन्छ तर अझ योभन्दा बेटर क्वालिटीको चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि प्लस ब्राउजरमा गएर पेक्सेल्स भन्ने जानुहोस् त पेक्सेल्स भन्ने त्यहाँ गएर e e P E X E Pexels enter गर्नुहोस् इन्टर गर्नुहोस् अब यो पेक्सेल्समा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चट्ट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि टाइप गर्नुहोस् एफिलिएट मार्केटिङ भनेर ऊ तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्नु रहेछ यो चाहिँ भिडियो फर्मेटमा रहेछ अब तपाईँले चाहिँ अब ओके रे ऊ फर्मेटमा गर्दा हुन्छ नि के भन्छ चाहिँ हाम्रो के फर्मेटमा अरे तपाईँको ओके अरे एफिलेट मार्केटिङ एकैछिन एफिलेट मार्केटिङ भनेर सर्च गर्नुभयो होइन सर्च गर्दै हुनुहुन्छ पढ्नुहोस् ऊ यतापट्टि फोटोज भन्ने सेक्सनमा सेलेक्ट गर्नुहोस् त तपाईँ भिडियो सेक्सनमा हुनुहुन्छ फोटोज सेक्सनमा जानुहोस् फोटोज सेक्सनमा ओ तपाईँको एफिलेट एफिलेट मार्केटिङ भिडियोज भन्ने मुनिपट्टि के छ फोटोज भन्ने छ एफिलेट मार्केटिङ भिडियोज भन्ने मुनिपट्टि एउटा फोटोज छ अर्को भिडियोज छ तपाईँ फोटोजमा जानुहोस् हो फोटोजमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि अब तपाईँलाई हल्का मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् अब थोरै हल्का अझै मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् हल्का मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् अझै मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् अब मान्छेको कुन फोटो अब यो मान्छेलाई डाउनलोड गर्नुहोस् ल यो ऊ के अरे ऊ त्यो के अरे एकजना मान्छेलाई डाउनलोड गर्नुहोस् न ल डट कमले राम्रो हजुर हजुर हो त्यसलाई एउटालाई डाउनलोड गर्नु न एउटा फोटोलाई डाउनलोड गर्नुहोस् त मान्छे भएको फोटोलाई डाउनलोड गर्नुभयो हुँदैछ होइन अब तपाईँलाई अघि मैले एउटा हो के अरे सफ्टवेयर के भने त प्लस ब्राउजरमा गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर टाइप गर्नुहोस् त के अरे चाहिँ गुगल रिमुभ डट बिजी त्यो टाइप गरे पनि भयो नभए अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर टाइप गर्नुभयो भने भइहाल्छ remove dot B G remove dot B G type गर्नुहोस् त R E remove R E M O be remove dot bg bg भनेर dot bg हो हजुर हजुर के हो यो यो चाहिँ हो के अरे चाहिँ तपाईँले बिजी जी जी जे होइन जी हो मैले जे लेखिदिएँ ल फेरि त्यही टाइप गर्नुहोस् न तपाईँले फेरि माथि त्यही हो के अरे त्यही त्यही त्यही ब्राउजरमा गरे हुन्छ नि रिमुभ डट बिजी टाइप गर्नुहोस् त R E M O remove dot B G B G जे हटाउनु न जे हटाइदिनुहोस् जी लेख्नुहोस् अब ल टाइप गर्नुहोस् हाम्रो सन्तोष सर ल इन्स्ट्रक इन्स्ट्रक्टर सन्तोष सरले गर्नु पऱ्यो सर <laughs> किनभने हो क्या हाम्रो ट्रेनर हो नि त सन्तोष सर भनेर चाहिँ अब तपाईँ अपलोड भन्ने सेक्सन ऊ ऊ त्यो के ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुहोस् अपलोड भन्ने सेक्सनमा हो नि पिक्सेल भन्ने जुन अघि डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यो अघि त्यो डाउनलोड गर्नुभएकोलाई चाहिँ अपलोडमा हालिदिनु न यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न आउँछ तपाईँलाई हो के अरे डाउनलोड भन्ने सेक्सनमा होला ओ के अरे तपाईँको चाहिँ ओ के अरे राइट ह्यान्डले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओ के अरे चाहिँ एउटा किबोर्ड समात्ने अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो माउसले यसरी तान्दिए पनि हुन्छ माउस चलाउनु भएको छ तपाईँले त्यो ओ के अरे त्यहीबाट सर्च गर्नु न त उसो भए अब के दुःख गरिराख्नुहुन्छ ड्र्याग कसरी गर्ने सिकाइदिनु त सन्तोष सर कसरी गर्ने रहेछ सर यसरी हो सर्टै तानेर हाल्दा हुन्छ सर्टै तानेर भित्र हालिदिनु न त्यो के अरे पिक्सेल्स हो हो त्यहाँ चाहिँ सर्टै तानेर माथि हालिदिनु न हो त्यहाँ हो ए यसलाई भन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप है sir Khem sir drag and ल कसैले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ यसरी गर्ने ओ अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने तपाईँले फोटो मात्र भयो अब डाउनलोड गर्नुहोस् त त्यसलाई एचडीमा एचडी क्वालिटीमा टक्कसँगले अब त्यस पछाडि तपाईँ ऊ के अरे आफ्नो क्यानभामा जानुहोस् सिएएनभिए डट कममा जानुहोस् सिएएनभिए डट कम क्यानभा त्यहाँ जाने के अरे हो त्यहाँभन्दा यतापट्टिको यतापट्टि यतापट्टि हो त्यहाँ अब त्यस पछाडि सजिलो चाहिँ नआत्तिनु होला सबैले सिकाएर फेरि गाह्रो भयो कि <laughs> अपलोड भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् त तपाईँ अपलोड भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् हो तपाईँ हो त्यहाँ गएर त्यसलाई त्यहाँ पनि फेरि तपाईँले ड्राग एन्ड ड्रप नै गरिदिनुहोस् अघिको जसरी यसरी तानेरै हालिदिनुहोस् अब यसरी सर्च गरे पनि हुन चाहिँ हुन्छ किन अब तपाईँले चाहिँ दुःख गर्ने सर र ड्राग एन्ड ड्रप हालिदिनुहोस् हाल्नुभयो आयो अब त्यसलाई पनि हो फेरि त्यो त्यसलाई पनि ड्राग एन्ड ड्रप नै गर्नुहोस् ऊ त्यो त्यो यस्तो गरिरहेछ नि हो त्यसलाई हटाउनको लागि अब फेरि त्यसलाई यसरी ड्राग एन्ड ड्रप गरेर भित्र हालिदिनुहोस् अब घटिहाल्यो नि आएन चेन्ज भयो होइन सर भयो अब तपाईँले ओ के अरे ओ के अरे त्यो how to become a digital marketer भनेर टाइप गरिदिनुहोस् अब how to become a digital marketer भनेर फ्रिल्यान्सरको ठाउँमा अब फ्रिल्यान्सर त्यहाँ चाहिँ टाइप अब एक्जा एउटा टाइटल दिनुभयो तपाईँले चाहिँ हाउ टु बिकेम अ डिजिटल मार्केटर मार्केटर मार्केटर टिईआर e अब मार्के एमएआरकेइटिईआर मार्केटर एमएआरकेइटिईआर मार्केटर ओके अब त्यो के अरे त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हो त्यसलाई चाहिँ अब त्यो सबै सेलेक्ट गर्नुहोस् त डिजिटल मार्केटरलाई चाहिँ मजाले सेलेक्ट गर्नुहोस् त ग्रिनमा होइन डी छुट्यो डी नछुटाइकन हो त्यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् ऊ माथिपट्टि तपाईँको चाहिँ हो के अरे चाहिँ seventy uh, four point three भन्नेमा प्लस एउटा यतापट्टि प्लस अरू उतापट्टि माइनस छ त्यसलाई चाहिँ माइनस गर्नुहोस् तपाईँले घटाउन चाहनुभएको हो नि त बिस्तारै पढ्नुहोस् अब हल्का भित्र ड्राग गर्नुहोस् भयो यति भयो अलिकति अब हल्का भित्र तान्नुहोस् थोरै भित्र थोरै मिलाएर तान्नुहोस् थोरै मिलाएर थोरै मिलाएर यता तान्नुहोस् अझै मिलाउनुहोस् त अझै मिलाउनुहोस् त अझै अझै पहिला क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि तान्न मिल्छ तपाईँले होइन डिलिट नगर्नुहोस् हो त्यसरी तान्ने हो यसरी नै हो ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने ल जान्नुभयो अब यहाँ हजुर यहाँबाट तपाईँहरूले मजाले चाहिँ सबै कुरा गर्नु अब डा माथि डाउनलोड गर्नको लागि कहाँ जाने सेयर भन्ने बटनमा जाने सेयर भन्ने भन्ने बटनमा जानुहोस् त उतापट्टि छ तपाईँको प्रोफाइलको यतापट्टि माथि एरो देखाइरहेको छ नि हो हो सेयर भन्ने बटनमा जाने अनि त्यस पछाडि हल्का मुनि स्क्रोल गर्ने हल्का मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् अनि डाउनलोड भन्ने बटनमा थिचिदिने अनि त्यस पछाडि डाउनलोड गरिदिने र चाहिँ डाउनलोड गरेर ल हाम्रो ग्रुपमा हालिदिनुहोस् त अनि तपाईँको कार्ड पनि म तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा पठाइदिन्छु अब तपाईँले आफ्नै यो के अरे पारामा कार्डहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त खेम सर फरक केही पर्दैन अब आफूलाई जे युज गर्न मन लाग्यो त्यो युज गरे भयो जेपिजी पिएनजी है सो तपाईँलाई म इमेल गरिदिन्छु त्यो तपाईँको चाहिँ के छ अरे रोजखिमवाला तपाईँको चाहिँ to Rose Khim Gurung at the rate Gmail dot com card भनेर यहाँ चाहिँ यसरी स्टप गरिदिनुहोस् अब any one to here practice गर्ने कोही इच्छुक हुनुहुन्छ साथीहरू कि घरमै गर्छु भन्ने लागि ल किम सरलाई त सरलाई त आउँदैन हाम्रो ए के अरे त आउँदैन अरे फेरि हाम्रो नवराज सरलाई त आइहाल्छ पर्दैन let's go with Santosh sir logo ल सन्तोष सर सेयर गर्नुहोस् त स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त आज हाम्रो क्लास लम्बियो लम्बिन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै भइरहेछ जस्तो लाग्छ होइन प्र्याक्टिकलमा त नि सर त्यो पनि हो होइन बहुत रमाइलो भइरहेछ हो ल के अरे मोबाइलबाट नि बन्न त बन्छ नि सर क्यानभा डाउनलोड गरेर डाउनलोड गर्नु पर्यो क्यानभा डाउनलोड गर्नु पर्यो सन्तोष सर हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् हात उठाइराख्नु भएको छ सन्तोष सर अँ सेयर भयो तपाईँको सेयर भइसके पछाडि अब तपाईँ कहाँ जानुहोस् भने सिएमबिए डट कममा जाने अनि त्यस पछाडि हो के अरे चाहिँ तपाईँले ए ओ सन्तोष सरले हो पुरै त्यहाँ बनाइसक्नु रहेछ अर्को प्लस ब्राउजरमा भएर क्यानभा डट कम टाइप गरेर लोगो टाइप गर्नुहोस् त अथवा सुरुको क्यानभा डट कममा गएर तपाईँले लोगो टाइप गरेर ए सन्तोष सरले यहीँबाट बनाइराख्नु रहेछ आई थिङ्क प्र सन्तोष सरलाई नै आइसके जस्तो लाग्यो लोगो भनेर टाइप गर्नुहोस् त हुन पनि अब किन नहोस् त साइमन राईको सङ्गत गरेकै चार तिन चार वर्ष हुन लाग्यो है लोगो भन्ने सेक्सनमा जानु अनि त्यस पछाडि अरू अरू लोगो के के छ मुनि मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् त यो त मेरो आफ्नै लोगो भयो त ए के अरे तपाईँ चाहिँ ऊ के अरे कहाँ जानुहोस् भने ऊ त्यो डिजाइन ए बिजनेस भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् त बिजनेस भन्ने सेक् हो त्यहाँपट्टि हेऱ्यो भने लोगोज भनेर ए त्यहाँ छैन उतैपट्टि जानुहोस् त्यो डिजाइन स्पोर्टलाइट भन्ने सेक्सनमै जानुहोस् डिजाइन स्पोर्टलाइट हजुर डिजाइन डिजाइन हो त्यहीँ जानुहोस् लोगोज भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् फेरि त्यहीँ गर्नुहोस् यतापट्टि मार्केटिङ भन्ने लोगोज लोगोज मार्केटिङको मुनिपट्टि ठ्याक्कै मार्केटिङ हो त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि टक्क यहीँ छ सबै स्पोर्ट लाइनमा गइसकेपछि के डिजाइन गर्ने सबै मैले तपाईँहरूलाई भनेको सबै तर थम्नेल र के अरे कार्ड चाहिँ तपाईँहरूले चुज गर्नुपर्छ लोगोज भन्ने सेक्सनमा जाने लोगोज भन्ने सेक्सनमा तपाईँ गइसक्नु भए पछाडि पढ्नुहोस् है <laughs> रिमुभ बिजी भन्ने पनि ट्राई गरिसक्नु रहेछ भइहाल्यो लोगोमा त अब लोगो आफूलाई कुन मन पर्यो त्यही अब आउँदैछ होला भन्नुहोस् खैमा हामीले त देखाएको छैनौँ एकैछिन है हल्का मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् त अब कुन लोगो मन पर्छ तपाईँले चुज गर्नुहोस् नवराज सरलाई आज बोरिङ भयो क्लास आफ्नो काम गर्दै गर्नुहुन्छ है तपाईँले छैन ए हुन्छ हुन्छ उसो भए तपाईँले हो के अरे चाहिँ आफ्नो काम गर्दै गर्नुहोस् मुनि केही आयो खै लोगो भन्ने केही आएन सर मुनिपट्टि लो लोगोको थिम्सहरू लोगोको थिमहरू तपाईँले तपाईँले अब एउटा ए हो ए हल्का मुनि आयो अब त्यहाँ हेर्दै जानुहोस् त्यो प्रो वाला चाहिँ तपाईँले युज गर्न मिल्दैन है त्यो यस्तो हात हात फिजा छ नि त्यो वाला चाहिँ मिल्दैन ओके अरे पछाडि तपाईँलाई तपाईँले किन्नुभयो भने चाहिँ फेरि हुन्छ त्यो है ओके अरे चाहिँ हजुर किन्न चाहिँ अब तपाईँको सेयरिङवालामा किन्यो भने हो के अरे चाहिँ तपाईँको पाउँछ के अरे हुँदैन हुँदैन कहाँ कपिराइट उसले डिजाइन गर नै भनेर दिएको हुन्छ यदि ऊ के अरे चाहिँ यो प्रोवाला युज गर्ने हो भने सात आठ सय त्यस्तोमा पाउँछ यो सेयरिङवालामा चाहिँ है फेरि तपाईँको चाहिँ यो के अरे व्यक्तिगत लिने भने चाहिँ महँगै पर्छ एक लाख जति नै पर्छ नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन भन्छ क्या अरे त्यहाँ सब्सक्रिप्सनवालामा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो हाम्रो के अरे चाहिँ साइमन सर जुन क्वेसन त्यो छाप बनाउनु पर्यो भने चाहिँ केबाट हुन्छ सर छाप हुन्छ नि कम्पनीको कम्पनीको छाप थियो त के अरे उमै जानुपर्छ भाइ फ्लेक्स प्रिन्ट गर्ने है म त त्यो त्यो चाहिँ आइडिया भएन फ्लेक्स ओए फ्लेक्स प्रिन्टमै हो कि मतलब डिजाइन त बनाउन सकियो नि त ए त्यसको लागि चाहिँ भएको छ कि यहीँ पनि मैले चाहिँ टेस्ट गराएको छैन तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुभएको छ भने सेयर गर्दा हुन्छ खै हाम्रो के अरे जानुभयो खै थाहा छ कि यो विषयमा एकैछिन भन्न भनौँ न उसको भनौँ के भन्छ कम्पनीको भन्नुभयो भने त हजुर छाप हुन्छ नि माथिपट्टि लोगो भनेर टाइप गर ए के अरे त्यहाँ आएको छैन भने स्ट्याम्प भन्दाखेरि आउँछ कि क्या त्यो स्ट्याम्प त्यो त उसमै जानुपर्छ ए तपाईँको यो नेट स्लो भएकोले मात्र त्यस्तो भएको हो होइन हल्का मुनि स्क्रोल गर्नुहोस् त तपाईँको प्रोवाला थिचेकोले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो तपाईँले प्रो नभएकोवाला एउटा कुनै थिच्नुहोस् मानौ ऊ हो त्यही सुरुकै थिच्नुहोस् न त ब्ल्याङ्क पछाडिको हो रिचार्ड हो त्यसको हो त्यसलाई थिच्नुहोस् न त ल त्यो चाहिँ तपाईँको लोगो मानौ अब त्यसलाई हो के अरे तपाईँले चाहिँ टक्क थिच्यो पछाडि अब कस्टमाइज टेम्प्लेट्स भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् तपाईँ अब यसमा तपाईँले अब के कस्टमाइज गर्ने भन्दाखेरि नेट नेट स्लो छ ठिक छ हामी इन्टरनेट मार्केटरको जिन्दगी रमाइलो छ होइन त अब हो त्यसमा अब सन्तोष चक्रधर त्यो साइड साइडमा हो के अरे गर्नु न त हो त्यहाँ चाहिँ सन्तोष राख्नुहोस् माथिपट्टि सन्तोष चक्रधर भनेर टाइप त्यो ओ के अरे रिचार्ड रिचार्ड ओ के अरे सेन्चेज भन्ने ठाउँमा चाहिँ सन्तोष चक्रधर टाइप गर्नुहोस् न त टाइप गर भित्र क्लिक गर्नुहोस् त त्यो आएको छैन त्यो अक्षरमा अक्षरमा हो ओ के अरे सन्तोष लेख्नुहोस् एसएएन एसएएन एसएएनटिओएसएच एसएएन त्यसलाई हटाइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि सेन झन्नै मिल्दो पो रहेछ सेन्चेज र सन्तोष <laughs> सन्तोष <laughs> सन्तोष चक्रधर चक्रधर स्पेस दिनुहोस् अनि चक्रधर टाइप त्यही त्यही टाइप गर्नु न त्यही टाइप गर्नु त्यही के अरे त्यही फेरि क्लिक गर्नु त अब स्पेस दिनुहोस् त्यहाँ सन्तोष चक्रधर भनेर सन्तोष फेरि सुरुबाटै किनभने तपाईँको त्यो सबै ग्रिन बटन भएको हुनाले गर्दाखेरि हट्यो फेरि सुरुबाटै टाइप गर्नु सन्तोष चक्रधर एसएनटिओएसएच सन्तोष चक्रधर सिएचए चक्रधर अब बाहिर क्लिक गरिदिनुहोस् आफै अटोमेटिकली गरिदिनुहोस् अब मुनिपट्टि डिजिटल क्लास भनेर छ कति राम्रो हो के अरे मिठो लोगो आएको छ होइन तर डाउनलोड पो गर्न दिन्छ कि दिँदैन ओके रे ओके रे सेयर भन्ने बटनमा जानुहोस् त अब सेयर ओ सेयर भन्ने बटनमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि हल्का मुनि जानुहोस् अनि डाउनलोड हजुर डाउनलोड गर्ने सेक्सनमा एकै मिनटमा लोगो मिठो दामी मिठो लोगो देखाएको छ तर यो तपाईँको है न है करण सर हजुर हो डाउनलोड भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् त के भन्छ ल डाउनलोडिङ भयो ल अब तपाईँको नि लोगो पनि बन्यो है ग्रुपमा पठाइदिनु ग्रुपमा पठाइदिनुहोस् अब बाँकी अरे थम्नेल एउटा डिजाइन गरेर पठाउनु होला अनि त्यस पछाडि अरू अर्को भनेको भिजिटिङ कार्ड डिजाइन गरेर भोलि चाहिँ पठाउनु होला है करण सर त्यति गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ सक्नुहुन्छ गर्नु पर्यो अब practically those are the things है आजको सेसन हामी यतिमै एन्ड गरौँ हाम्रो रामरी सरलाई पनि एकदमै सम्झिँदै बिचरा उहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो यो क्लास चाहिँ तर होप तपाईँको उहाँले रेकर्डेड पनि छोड्नुहुन्न उहाँले आजलाई इन्ड गरौँ त हजुर स्टप सेयर गरिदिनुहोस् हजुर हजुर हजुर गरिदिनुहोस् केही छ आजको सेसनमा भन्नुपर्ने नवराज सर हजुर शर्माहरूलाई त केही छैन गएर अब ठिकै छ खेम सर हजुर thank you sir Khem sir केही छ आजको सेसनमा भन्नुपर्ने आज अब भन्नुपर्ने के छ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न भइरहेछ सन्तोष सर केही छ भन्नु भन्ने आजको सेसनमा छैन उसो भए खिम्स ए के अरे यतापट्टि खिम्सर भन्ने चाहिँ सरी हाम्रो के के भन्छ अरे करण सर केही छ आज सेसन हुनुपर्ने छैन त्यस्तो केही ठिकै छ राम्रो छ होइन हजुर इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कि बोरिङ भइरहेछ इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ होइन झन् राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्न पाइरहेको छ मनमा लागेका कुराहरू हुन्छ नि यो त सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो होइन <laughs> अब अलिअलि थाहा हुँदैछ अब चाहिँ भनिन्छ नि कसरी के हुँदो रहेछ होइन भन्ने कुराहरू एकदम एकदम यही कुराहरू आजको आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि सिक्दाखेरि कति गाह्रो थियो नि गाह्रो कुराहरू यो सबै प्रविधिलाई एडप्ट गरेर यो भएको हो नि त है नवराज सर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हो अब हामी हामीले अब भोलि आई थिङ्क युट्युबको इन्ट्रो र आउट्रो भोलि चाहिँ हामी बनाउँछौँ होला त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि युट्युबतिर हामी म्यानेज गर्न थाल्छौँ अनि त्यस पछाडि अलिकति फेरि एआई टुल्सहरूलाई हामी प्रयोग गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है त सबैजनालाई गुड नाइट र बाई बाई भन्दै छुटौँ होइन सबैजनालाई गुड नाइट बाई बाई